geçmemişken düşün Olmaz olmaz bir tane Düşün bizi ne olur Yalvarırım terk etme Başkalarındaki o aşk Bizi mutlu eder mi? Bizi ayırmaya yeter mi? Aşkımız böyle kolay biter mi? Geceyi güneş siler Beni senin hasretin Tek başıma sanki mahşer yerim Yüreğimdeki her yer Bu evde seni bekler Hadi çat kapı gel sevineyim Biraz kavga ederiz Belki biraz güleriz Bir küser bir barışır kalbimiz Seni nasıl özledi Yüreğim sanki deli Kıskandığım için affet beni vazgeçerim Sanki yıllar oldu gittin Bir gün bitti sevgilim Dört duvar üstüme yürür sensiz Sanki sen mutlu musun bensiz hasretin Tek başıma sanki mahşer yerim Yüreğimdeki her yer Bu evde seni bekler Hadi çat kapı gel sevineyim Biraz kavga ederiz Belki biraz güleriz Bir küser bir barışır kalbimiz Seni nasıl özledim Yüreğim sanki deli Kıskandığım için affet beni Kıskandığım için affet beni Kıskandığım için affet beni